Вставляємо фанкойл Innova, серія Leaf. має знижену висоту. Ось такий вигляд, металевий корпус, товщина фанкойла складає всього 128 мм. Це самий тихий фанкойл, який представлено на ринку України.